هل تعرفون ماذا يحدث الآن وماذا يجري الآن في هذه الساعة في تركستان الشرقية تركستان الشرقية أرض يعيش فيها المسلمون إخوتكم وأخواتكم الذين شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنهم الآن يقتلون ويذبحون ويعدمون بدون صوت افعلوا شيئا لإخوتكم المظلومين اعلموا أن الصين الكفرة المجرمة الخبيثة القاتلة قد أحرقت ملايين من كتاب الله قد هدمت مساجد آلاف من المساجد ما هذا يا أيها الإخوة أين أنتم يا أيها الإخوة عن الإيمان وعن الإنسانية أين أنتم لا نسأل منكم أيها الإخوة لا نسأل منكم مسألة السائل بل أنبهكم الواجب عليكم قد أوجب الله تعالى على المسلم نصر المسلم افعلوا شيئا لتدافع دينك لتدافع إنسانية لكي تبيض وجوهكم أمام الله